Si le ganas a Robo. Se liga nessa nova onda. Tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá, Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu. Já cantei barabará, já cantei berê, berê, já cantei o tchu, tchá, tchá, pra você fizer lelê. Mas tem uma nova onda que agora vai bombar depois do ice eu te pego e do tchá, tchá, tchá.